四季の森忍術道場の飛びバル飛びザルと言います。飛びザルです。よろしくお願いします。Bizler Kanagawa eyaleti Yokohama şehrinde bulunan Shikinomori Ninjutsu Dojo, Ninjutsu e, okulunun öğrencileriyiz. E, benim adım Sasuke, yanımızdaki bu arkadaşımız da Tobi Zaru. We are from Shikinomori Ninjutsu Dojo in Yokohama City, Kanagawa Prefecture. He is Sasuke and Tobizaru. Tobizaru. Ma mask <laughs> <laughs> okay. okay. okay. 道場についてこちらで、はいえー、式の森忍術道場では3歳から77歳の人がですね約100名ほど、えー、稽古をされております忍術や古武術の稽古を主にやっております、はい、okulumuzda 7 yaşından 70 yaşın 77 yaşına kadar 100'ün 忍術 ve g e l e n 武術 dersleri a l ı 式の森忍術道場 Ninja are training hall, uh, ninja are training about 100 people aged 3 to 77 are practicing ninja skill and a n c i e n t martial arts. はい、えー、忍者はですね本来戦うのが目的ではなくてですね戦わないために働くものでございます。まあ、和を大切にしているわけですね。忍度 yani ninjutsu'nun öğretisi aslında savaş amaçlı değil, savaşmak değil. Barışı korumak için mücadele etmektir. Toplumu ve toplum bilincini önemser. I guess people understand that ninja is fighter, but actually ninjas are working not to fight. Ninja thinks that harmony Japanese soul is important. 私たちはですね忍者を通じて国内外に日本の和の精神を広めることを目的に活動しております忍術入れ、ジャポン、ウユンループのヨルティチンで、ヨルティチンだったのマーク、イチン、チャウシオです。はい、それではここでチャットのメッセージをご紹介したいと思います。はい。 うんとこちらも感想よりも太鼓とのコラボがすごいの声の嵐ということで、えー、チャットからのメッセージがたくさん来ています。えサスケさんとサスケさんかっこいいの声が多いと飛び猿くんかわいいという感想がかわいいです。gelen aslında pek fazla bir soru olmadığını söylediler. Gelen yorumlar içerisinde genellikle kompliman var, övgüler var. Ee, Sasuke çok e, yakışıklı, çok güzel bir performans gerçekleştirdi. E, ee, Tobizaru da çok tatlı bir e, çocuktu diye söylediler. Teşekkür ederiz. <laughs> Many people thought that, that this is great idea that collaborating with Japanese drums and many people said Sasuke is super cool and Tobizaru is cute pretty boy. <laughs> はい、あと四季の森忍術道場をご存知の方からガチの忍者だというコメントいただいております。お何のガチの忍者だ。本物の忍者でございます。忍術する忍者 ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar e, performansın ismini yazmışlar. Gachi ninja diye. Oh, iyi. Some viewers and uh, we got message that uh, they know Shiki no Mori Ninjutsu Dojo but They are real ガチ real 忍者はいあと和太鼓とのコラボもかっこいいといただいてます Teşekkür ederiz. Madayko da çok güzel tamamladı performansı. Çok güzel duygu, coşku doluydu. It's really great idea that collaborating with Japanese drums. はい、あとトルコでアニメのナルトが人気なんですが見ましたかという問い合わせです。no. ナルトは、はい、あのしょっちゅう小さい頃は見ておりました。飛び猿はどうかわかんないけどね。ナルトは見てない。ナルトは見てないです。今何を見てますか？今東京グールを見て。忍者全然関係ない。あの新しいあの水の呼吸は見てない？あ、ね、でも。 手塚治虫の「俺は飛び猿」古いななんだろう古いな <laughs> Naruto izliyor musunuz diye soru geldi. Arkadaşlar pek Naruto izlemiyorlarmış. Ee, küçük olan özellikle başka çok daha farklı animeler izlediğini söyledi. Japan animation Naruto is very popular in Turkey and uh, we have got a question that Are they like Naruto and Sasuke watched when he was boy? And Tobizaru likes the old animation like uh, <laughs> Tobizaru likes the old animation. The title is I am Zaru Tobi. Sarutobi. Sarutobi. Sarutobi. Sarutobi. Tobizaru and animation title is Sarutobi. <laughs> はい、ありがとうございました。えー、四季の森忍術道場のお二人と太鼓衆龍月の皆さんでした。ありがとうございます。四季の森忍術道場ベランジョップシキデュ Thank you to Real Ninjas and the Japanese drum group はい、いよいよ最後の一組